Hello mga kamanshi! Ito na po, dumating na po yung in-order ko sa Shopee na air purifier. So ito, disinfect po na natin yung ng alcohol. Siyempre kung saan saan tugal. And sino-sino rin siyempre humahawak. So ito na nga, um, unboxing na natin! And ito na nga, nabili ko lang po siya ng 1,480 pesos plus shipping fee na 170 pesos. So, matotal po siya ng 1,050 pesos only mga kamams. And we decided to buy this kasi may asthma ako and naman ng mga anak ko. And hindi rin ako makatulog sa gabi dahil nga sa allergic rhinitis ko. And yung sintomas po nun yung pahingka ng bahing, lagi may sipon, and galing din kasi ako sa opera kaya na kung minsan, hirap ako sa pagtulog lalo na sa gabi. Kaya nag-decide na rin kami ng mister ko na si Kevin na bumili nito para na rin po sa akin and then sa mga kids Isa ko. pa nga, nakita ko ito sa ospital noong naoperahan ako nung ganitong air purifier. Kasi nga, sabi nila is nasasala nito ang 97.99% ng mga airborne viruses, yung mga ganon. And then, to na nga, is yan, kasama siya, may kasama siyang manual. Yan, manual. Manual, syempre, tapos kalinggit na remote control. Yan. Yan ang mga kasama niya sa box. Yan, open na natin. Tignan na natin siya. Then, tignan na natin kung paano siya gumagana. Itong Star Clean Air Purifier ay merong large screen, high precision gas sensor. Kaya kung mawala man yung remote mo, ay eh, pwede mo siyang pindutin. Yan. Meron siyang top speed, high and low, onion, then onion, speed, high and low, mode, meron siyang auto, meron siyang sleep, yan, sleep yan. Mode, then timer na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 12. 12 po siya. Ayan. May bigat siyang 5.5 kilogram Uh, at ang size niya is 330 by 180 by 550 mm. And kanyang rated power is 50 watts and ang kanyang rated voltage is 220 volts. Purify 2.5 kill germs absorb formaldehyde release negative ion. Ano nga ba ang PM 2.5 mga moms? In my research, how can PM 2.5 affect my health? particles in the PM2.5 size range are able to travel deeply into the respiratory tract, reaching the lungs. Exposure to fine particles can cause short-term health effects such as eyes, nose, throat, and lung irritation, coughing, then sneezing, runny nose, short, shortness of breath, exposure to fine particles can also affect lung function and worsen medical conditions such as asthma and heart disease. So, ayun yung mga na-research ko about sa PM 2.5. And then kayo, research nyo lang po kung ano ibig sabihin pa ng PM 2.5. Ayan, i-open po muna natin siya kasi may nakalagay na remove all packaging and clean all removable parts with the soap, dry, and clothes. Ayan, may plastic pa po yung filter niya. Ayan, buti na lang po, in-open po namin. Ayan, nagamit na, open na po namin siya kanina. Kaya, ayan, para magamit po natin yung filter, syempre tatanggalin po na natin yung plastic. like, share, and subscribe and click the bell button for more updates and for more videos our YouTube channel.